Revolution é o primeiro pacote de expansão para o jogo Call of Duty Black Ops 2, lançado no dia 30 de dezembro de 2012 para o Xbox 360 e posteriormente para os usuários do PlayStation 3 e do PC. O conteúdo é disponibilizado em ambas plataformas via Call of Duty Elite. O pacote inclui quatro novos mapas para o modo multijogador, que podem ser jogados em todos os modos de jogos e gravados para o cinema, uma nova arma para o modo multijogador, um novo mapa e um novo modo de jogo para o modo zumbis primeiro mapa multijogador é Hydro, onde o jogador adentra uma grande instalação de hidrelétrica no Paquistão, que contém diversos pontos de choque. Há também Downhill, que foi feito para dar ênfase às jogatinas rápidas, com diversos pontos de vista e com gôndolas que viajam de uma ponta a outra do mapa que dão uma cobertura excelente. Outro mapa é Grind, um skate park em Venice, na Califórnia. O mapa usa um ambiente quase inteiramente curvo, diferentemente da maioria dos outros mapas. Por último, Mirage, um resort de luxo depois de uma tempestade de areia que acabou submergindo grande parte do hotel. É possível subir as zonas de areia para chegar ao segundo andar do resort, para o melhor ponto de observação. O mapa multijogador zumbis do pacote é o Die Rising, que ocorre em uma cidade pós-apocalíptica chinesa, onde a luta contra os zumbis ocorre em arranha-céus múltiplos. É o primeiro mapa em zumbis que introduz a verticalidade, com os postos de elevadores quebrados e arranha-céus de cabeça para baixo. O mapa contém corredores apertados e longas quedas verticais, além de conter novas Wonder Weapons parecidas com o Transit. Die Rise também apresenta um novo inimigo, o Minio, que parece similar aos habitantes. Eles vêm durante rounds específicos e podem fazer pequenos teleportes pelo ambiente. Basicamente, descer até a rua é fácil, o difícil é sobreviver. No mapa, você começa com uma pistola e duas granadas, mas pode achar pelo level que está uma Remington, uma M16, uma M1216, uma K74U e uma M14. Além do mapa zumbis, o DLC também traz o novo modo de jogo Turned, onde os jogadores pela primeira vez no COD poderão jogar como zumbis. No modo, quatro jogadores spawnam como zumbis. O primeiro jogador a atingir uma seringa se torna um humano. O jogador humano deve eliminar todos os zumbis com as armas que mudam a cada kill, semelhante ao Gun Game. Se o jogador humano for morto por um zumbi, virará zumbi, e o zumbi que o matou tornará o lugar dele e se tornará um humano. Digamos que esse modo seja o zumbis competitivo. De presente, os produtores da Treyarch colocaram uma nova arma para o modo multijogador no DLC, a Peacekeeper, Pacificadora. Uma metralhadora que tem a aparência de uma submachine gun, mas com melhor alcance e precisão e poder de fogo de um rifle de assalto. O DLC provavelmente será vendido à parte nos sistemas onde é distribuído e poderá ter o preço de 1.200 Microsoft Points no Xbox 360, 15 dólares no PlayStation 3 e 14 dólares e 99 centavos no Steam. A Triarch anunciou que esse será o primeiro pacote de mapas lançados para o Black Ops 2, mas ainda não anunciou a data de lançamento dos próximos e demais mapas. Mas e você? Gostou do DLC? Thank you.